好，开始。单向两百二电源，哎，插上去之后，打开开关，然后温度设定，设定好温度到达之后，盖子打开，放入锡渣。 洗渣放入六分满之后，盖子盖回，扣子扣上，然后等至十五至二十分钟，然后开始开始摇，手把开始摇动，摇动之后，席会席会从这个泄流孔流到装置盒。 如果有阻如果有阻塞的话，哎、欸，孔。